Nous te remercions de nous avoir amenés à l'étude biblique. Merci pour ta fidélité. Merci pour notre loyauté. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Nous te demandons, Seigneur, que ta révélation soit rendue claire à chacun de nous ce jour au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous comme nous étudions. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. asseyez vous Nous sommes arrivés encore à notre étude biblique. En ce temps-ci, nous sommes dans l'épître de Paul aux Galates. Nous avons déjà étudié du chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 9 en deux études. Aujourd'hui, nous embrassons chapitre 1, verset 10. Prière, ouvrez la Bible verset 10 jusqu'au verset 16. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. 12. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance, il ravageait l'Église de Dieu. 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Verset 15 mais lorsqu'il plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair, ni le sang. Ce sont les versets de notre étude d'aujourd'hui la révélation autoritaire de l'évangile salvateur. L'évangile salvateur, l'évangile qui sauve La parole de Christ, ce que Christ a fait pour vous, pour moi, pour le monde entier. Et ce que cela implique, ce que cela crée, ce que cela génère dans notre vie. Et c'est l'évangile, la bonne nouvelle, la parole qui sauve. Et c'est autoritaire. Ici, l'apôtre Paul nous donne l'assurance que j'atteste, je, je certifie que cet évangile, que cette parole que je prêche est l'évangile que le Seigneur lui a donné. Alors il y a l'autorité derrière cet évangile, la puissance qui soutient cet évangile. Comme nous voyons ces versets aujourd'hui, nous allons voir cela sous trois points premier, premier point, plaire au Dieu suprême en tant que saint en Christ. Plaire, plaire, plaire, plaire au Dieu suprême. Vous êtes de nouveau, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu, des saints en Christ. Deux, prêcher l'évangile salvateur en tant que serviteur de Christ. Nous plaisons à Dieu et puis nous prêchons l'évangile salvateur, l'évangile qui sauve. Trois, personnifier la même grâce séparée à Christ. Voyons la première partie numéro 1, premier point. Plaît au Dieu suprême en tant que saint en Christ. Allons au Galates, chapitre 1, verset 10 et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ici, l'apôtre Paul nous révèle son but dans la vie, sa poursuite dans la vie et sa consécration dans la vie. C'est plaire à Dieu en tant que serviteur de Christ. Nous allons voir trois points ici. Première partie ici, l'exigence de plaire à Dieu par-dessus tous les hommes. Deux, la dévotion de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Trois ici, la damnation pour ne pas plaire à Dieu, mais aux hommes. Voilà la première partie ici c'est l'exigence de plaire à Dieu par-dessus tous les hommes. Une fois encore, Galates 1, nous lisons le verset 10. Et maintenant, c'est-à-dire moi, Paul, est et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, si je vais, si mon but, si mes efforts, si ma dévotion, si mon dévouement c'est de plaire aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Quelle révélation d'être serviteur de Christ, un prédicateur du Dieu suprême, un prédicateur de l'évangile salvateur. Nous devons nous concentrer au fait de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes si notre but, si notre désir, si notre poursuite, si notre concentration porte sur le fait de plaire à l'homme, tout homme, toute femme plutôt qu'à Dieu, dont on n'est pas serviteur de Christ. Et euh, <clears throat> Matthieu, Matthieu 17, en parlant de Christ, Dieu a dit, Matthieu 17, verset 5, Pierre parlant à ce temps lorsqu'ils étaient à la montagne de transfiguration, Matthieu 17, 5, comme il parlait encore, une nuit lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Le Seigneur Jésus, notre Sauveur, le Seigneur Jésus, notre sanctificateur, le Seigneur Jésus, notre exemple parfait, a plu au Père, le Père Dieu, à tout moment. Il, pourrait plaire à Marie, non. Il pourrait plaire à ses disciples, non. Il pourrait plaire à lui-même, non. Il pourrait plaire aux pharisiens ou aux sadducéens, non. Mais il a plu à Dieu à tout moment, en toutes choses en moindre chose, en grande chose, en plus grande chose, en petite chose, lorsqu'il était fort, lorsqu'il était physiquement fatigué, lorsqu'il était épuisé, lorsqu'il était affamé, tout son désir, toute son euh, aspiration, c'est de plaire à Dieu le Père céleste. Et le Père, le Dieu Tout-Puissant lui-même, a rendu témoignage de lui que voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Acte des apôtres, chapitre 3, verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Comme le Seigneur Jésus a plu au Père, et le Père a dit, écoutez-le, aujourd'hui, la parole nous est présentée encore que comme le Seigneur, le Fils, Christ, le Sauveur, le Sanctificateur, notre Sauveur, le Roi des, roi rois et le, Seigneur, et le Seigneur des Seigneurs, a plu au Père et nous donne la parole. Le Seigneur veut, le Père veut qu'on regarde à Christ, il est notre exemple, qu'on observe Christ, notre précurseur, ce qu'il a, mis, ce a mis devant nous, que nous l'écoutions et que nous lui plaisons. Tout homme, toute femme, un cadre ou un homme ordinaire qui n'écoute pas ce prophète, ce souverain sacrificateur, ce Seigneur, si quelqu'un refuse de lui plaire, de l'écouter, la Bible a dit que l'homme là, la femme là, qui que la personne est, soit, le Seigneur l'exterminera du peuple. Et 26 dit, c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Le Seigneur Jésus est venu, il est venu faire la volonté du Père et il s'est sacrifié, il s'est livré lui-même et maintenant le Seigneur veut que nous l'écoutions et que nous lui plaît 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. C'est ainsi qu'il faut plaire à Dieu. On, on écoute l'évangile, on attend l'évangile, on, euh, on l'embrasse et on se tient dans l'évangile, c'est plaire à Dieu, c'est l'exigence de Dieu. Verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés, je vous ai enseigné avant tout je vous ai enseigné avant tout, pas dessus tout. Je vous ai enseigné, je vous ai enseigné cet évangile salvateur. Dieu, ce que nous déclarons, ce que nous prêchons, proclamons, mort pour nos péchés selon les Écritures. 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. L'exigence de Dieu est que si nous allons plaire à Dieu, c'est que nous devons regarder au Seigneur, nous écoutons le Seigneur, nous recevons du Seigneur. Si nous allons plaire au Seigneur, tout ce que nous avons reçu du Seigneur, nous devons le déclarer, le prêcher, le proclamer et puis nous le donnons au peuple, aux gens. Euh, deuxième partie ici, c'est la dévotion de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lorsque nous sommes sauvés, notre pensée, notre pensée se détourne de plaire aux hommes. Lorsqu'on est de nouveau, notre cœur se tourne vers celui qui s'est sacrifié attention, toute notre affection, alors porte sur le Seigneur et nous braquons notre regard, nous fixons nos regards, notre pensée, notre affection sur le Seigneur et sur lui seul. Nous nous dévouons à lui seul, nous nous engageons à lui seul, nous nous consacrons à lui seul, nous nous appuyons sur lui, sur lui seul en toutes choses. La dévotion de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes alors il y aura des hommes qui vont exiger qu'on leur plaise. Nous allons courir après eux. Nous allons leur obéir. Nous allons nous prosterner devant eux. Nous nous, nous, soumettons à eux. Mais à cause, à cause de notre engagement au Seigneur, notre soumission au Seigneur, nous nous sommes engagés à plaire au Seigneur et à lui plaire seul. Pourquoi Il est le seul sauveur. sauveur. Pourquoi Il est le seul sanctificateur. Pourquoi Il est le seul qui puisse nous prendre de la terre et nous amener au ciel. Pourquoi Il est le seul, la source, la fondation, la fondation, la fontaine de toutes bénédictions dans nos vies. On va aux actes, chapitre 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est pourquoi on se dévoue, on se consacre à lui. Plus qu'au tout autre homme sur terre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il a fait ce qu'un autre homme ne, ne peut faire. Alors il a versé son sang, il est mort, il a souffert, et c'était une grande agonie. Il a tout supporté pour nous. Alors, c'est au travers de ce sacrifice, au travers de ce sang versé, du sang pur, impeccable, parfait, sans péché, que nous pouvons être sauvés. C'est à cause de cela, cause de cela, notre dévouement, notre consécration, notre engagement, tout est au Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait. Et on nous dit au verset 18, acte 4, 18. Ils les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19. Pierre et Jean de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez-le. tu peux le juger. Dieu est créateur. Tu es Dieu créateur. Tu es créature. Dieu est notre. Celui qui nous a fait, il est tu, ne nous as pas donné le salut, tu n'as pas le pouvoir de nous amener, de nous au ciel. Tu n'en mets pas l'amour pour nous amener au ciel. Si tu peux, tu le feras. Mais tu peux juger si c'est bon devant Dieu. Si, si il faut vous écouter pour la tradition, pour la religion, ou bien d'écouter Dieu pour le salut ce que nous avons vu et entendu. C'était leur dévotion. Ce doit être notre dévotion, notre consécration, notre engagement. Chapitre 5, verset 28. Acte 5, 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ils étaient avertis, mais ils continuaient de prêcher. Et ils leur avaient dit qu'ils vont les persécuter. Cependant, ils prêchaient. Ils leur ils ont mis la mer sur eux et ils les ont eh, emprisonnés, mais ils continuaient de prêcher. Pour nous aujourd'hui, nous qui sommes ici, nous qui sommes dans les pays, nous qui sommes en Afrique, nous qui sommes dans le monde libre, il n'y a rien de la sorte qui soit fait, qui soit fait contre nous. Pas d'emprisonnement, pas de persécution coriace, pas d'avertissement de la part des autorités, mais cependant, est-ce que nous sommes consacrés comme eux Ils ont souffert, ils continuent de prêcher. Ils ont éprouvé des douleurs, ils continuent de prêcher. La pression sur leur vie, ils continuent de prêcher. Et s'ils ont pu faire cela sous une persécution et pression intense, combien à plus forte raison, nous qui vivons aujourd'hui, et ils ont rempli Jérusalem, leur ville, de la doctrine de Christ, de l'enseignement de Christ. Jésus, a dit, Jésus a guéri, Jésus a sauvé et que Jésus est la voie, le, seul chemin vers le Père, le seul chemin au ciel. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, Pierre et les, et les apôtres répondirent Pierre avait un changement ici. Il a connu un grand changement. Il a connu une grande transformation. C'était le même Pierre qui avait renié le Seigneur parce qu'une servante a dit que tu es l'un d'eux. Je ne sais de quoi tu parles, hein. mais maintenant, sauvé, restauré, fortifié, sanctifié, rempli, saturé, investi de pouvoir, enveloppé par l'Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, il a maintenant la puissance pour se consacrer, pour se donner totalement à la parole de Christ et à l'œuvre du Seigneur. Alors cette dévotion plaît au Seigneur. Lorsque nous sommes sauvés, alors nous sommes reconnaissants au Seigneur qu'il a fait ceci pour nous. Lorsque nous sommes sauvés, il y a un changement intérieur, une transformation intérieure et cette transformation intérieure du cœur nous fait nous consacrer au Seigneur et la peur qu'on euh, nourrissait, le tremblement qu'on expérimentait et tout ce, toute la coadise, la faiblesse et intérieure qu'on éprouvait, tout cela s'évapore. La puissance du Saint-Esprit, la force du Seigneur maintenant entre en nous et on peut dire à quiconque veut, veut lancer un défi à notre dévotion au Seigneur que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors c'est ce qu'on a vu, ces apôtres ont fait, lorsque Paul est venu, la même chose avec les persécutions, avec les souffrances. Il a dit, est-ce que j'essaie de plaire aux hommes? Est-ce que j'essaie de plaire à Dieu? Et si je continue de plaire aux hommes, dont je ne serai pas serviteur de Christ. Et puis il a dit, elle a dit, sa dévotion, son engagement, sa consécration, son appel, et c'est de plaire au Seigneur à tout moment. Je prie que le même courage vienne à chacun de nous, que, le, que la même puissance soit accordée à chacun de nous, que la même fermeté et stabilité de savoir que Dieu est, la, est le seul a obéi, elle est le seul à suivre, elle est le seul à qui nous devons nous soumettre. Alors puisse le Seigneur nous accorder cette grâce, cette puissance, qu'il vous l'accorde, que ce à quoi vous a appelé, que vous fassiez cela avec toute loyauté et toute fidélité, sans faille, sans crainte de l'homme, sans considération pour l'homme, au nom de Jésus-Christ. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. Alors, alors vous cherchez euh, les témoins de Christ. Oui, nous voici. Vous voulez les persécuter. Nous voici. Vous voulez euh, euh, arrêter ces témoins pour les emprisonner. Nous voici. Vous voulez savoir, connaître les gens qui se sont consacrés et qui ont rempli Jérusalem et notre ville de la parole de Dieu l'évangile du Seigneur, nous voici. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Je prie qu'il nous accorde ce courage, qu'il nous donne cette force, qu'il nous donne cette loyauté et ce, cette dévotion au nom de Jésus-Christ. Allons à premier. Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens 2, verset 4. 1 Thessaloniciens 2, 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons nos corps pour plaire à des hommes, comme Dieu nous a vus, et, et les gens du monde, Dieu nous a choisis, il nous a sélectionnés, il nous a ordonnés, il nous a mis en place et il, a, nous a confié l'évangile. Et, et nous sommes reconnaissants qu'avec la foule, les multitudes dans le monde, le Seigneur nous a choisis. À cause de cela, nous parlons, nous donnons honneur à Dieu qui nous a honorés, qui nous a favorisés, qui nous a envoyés. À cause de cela, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, non, comme pour plaire à des hommes, la crainte, la peur de l'homme, la crainte des hommes toujours va pousser quelqu'un à plaire aux hommes. Peu importe la position, quelle que soit l'autorité, quelle que soit la commission que la personne a, quelle que soit la connaissance que la personne a, la crainte des hommes va nous pousser à fléchir. Cela va nous faire trembler, cela va nous faire euh, euh, euh, fléchir et tomber comme un esclave et nous soumettre et soumettre la bonne chose qu'on a, on va, on va la soumettre aux hommes. Mais l'apôtre Paul a dit que nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes consacrés, nous sommes transformés, nous avons les sentiments de Christ, nous avons l'image de Christ. À cause de cela, nous faisons ce que nous faisons, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Le verset 5. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme les, comme les hommes politiques ou les politiciens. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme les gens qui séduisent et ils vont vouloir tromper les gens en un état d'esprit. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en un témoin. Verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Lorsque vous plaisez aux hommes, vous cherchez l'éloge des hommes, la réputation des hommes. En ce temps-là, vous oubliez Dieu qui pèse chaque action, qui pèse chaque parole, qui pèse chaque disposition. Lorsque vous plaisez aux hommes, alors vous cherchez la gloire des hommes. Et dit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des, hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire produire avec autorité comme apôtre de Christ. Je prie qu'un tel cœur une telle pensée, un, un tel esprit qui se consacre à la révélation de la parole de Dieu, qu'un tel cœur, un tel esprit, qu'une telle âme soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 maintenant, dans un partie, c'est la damnation pour ne pas plaire à Dieu, mais aux hommes. Les gens qui réduisent Dieu à un rien, en un rien, et il Les, ceux qui vont à l'église, ceux qui professent avoir la justice, qui réduisent leur Dieu en ne rien. Alors le juge de toute la terre, le créateur du ciel et de la terre, et le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, à ah, celui qui est éternel, qui était de toute l'éternité passée, qui sera jusqu'à l'éternité future, ils l'ont réduit en un rien. Mais celui-là qui va juger tout acte, toute parole, tout ce qui se trouve dans leur vie, ils ne pensent pas à lui, ils l'ont réduit en un rien, et maintenant il élève l'homme à eux, à une grande personnalité. Que, et il tremble, il craignent l'homme là qu'ils ont magnifié, qu'ils ont élevé au-delà de sa forme. Il dit que de telles personnes qui minimisent Dieu et qui maximisent Dieu, qui, qui élèvent l'homme, il y aura la damnation pour eux. Romains au chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, c'est la damnation, c'est le jugement, le jugement éternel. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Il y a des hommes qui vivent parmi les hommes. La seule autorité qu'ils connaissent, c'est de l'homme. Et les gens qu'ils considèrent et qu'ils mettent devant eux, des gens qui peuvent les punir, qui pourraient les punir, qui pourraient les pressurer, qui pourrait les amener dans un creuset et les, ramollir, alors ils les ne considèrent pas Dieu, l'Éternel, qui est en mesure de les amener au jugement au dernier jour. À cause de cela, ils sont charnels dans, en pensée, ils sont charnels dans leur conduite, et c'est leur pensée, leur affection, alors qu'ils les poussent à faire de l'homme chose et de faire de Dieu un rien. Verset 8. 8 nous dit, Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ils sont dans la chair, ils sont de la chair, ils pensent de la chair, ils craignent la chair, ils flattent la chair, et tout ce qui fait leur pensée, c'est au, au sujet d'un homme, d'une femme, les hommes et les femmes, les hommes, le genre humain, la chair. Qu'est-ce que la chair peut faire Tous ces hommes qui se sont collés à la chair. Et s'ils ne font pas ceci, la personne-là ne va pas leur donner ce qu'ils cherchent. S'ils ne font pas cela, l'homme-là, la femme-là, ne va pas leur donner ce qu'ils cherchent. À cause de cela, alors ils se sont agglutinés, ils sont collés à l'homme et à la chair, et puis à cause de cette dévotion à la chair et aux gens humains, ils ne peuvent jamais plaire au Seigneur jusqu'à ce qu'il y ait le salut, jusqu'à ce qu'il y ait la conversion et puis leur, leur cœur, leur esprit est séparé, jusqu'à ce que leur esprit soit séparé, dissocié de la chair, de, de l'homme, de la femme qui craignent et ils peuvent maintenant regarder Dieu et Regardez Dieu seul afin qu'il plaise au Seigneur. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voyons, Hébreu 11, verset 5, Hébreu chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Comprenez, Enoch n'était pas la seule personne sur terre. À l'époque, il y avait des hommes, des femmes, des hommes violents, des hommes terribles, méchants, et des femmes, il y a des pécheurs, des pécheurs agressifs, terribles, dangereux dans le monde à l'époque. Cependant, Enoch étant sauvé, même à l'époque là, Enoch étant sanctifié, même à l'époque là, Enoch, avec sa, pensée, c'est sur Dieu, son cœur était sur Dieu, sa dévotion était au Seigneur, son, sa consécration était au Seigneur, et il n'avait pas de jour où il tremble, il n'avait pas de jour, il pensait que je suis tout seul, je suis solitaire, tous ces gens sont violents, et je ne peux pas marcher avec eux, je ne peux pas vivre avec eux, je ne peux pas leur plaire. Et ils m'ont abandonné. Je suis tout seul ici. Un avec Dieu est en majorité. Il a marché avec Dieu, il a écouté Dieu, il a communié avec Dieu et il s'est dit que et il ne parle plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu le témoignage que de tout son cœur, que de toute son âme, que sans euh, vaciller, sans compromettre, sans regarder en arrière, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Si Dieu, si Dieu peut donner un tel témoignage de vous, à la maison, à l'école, au boulot, à la banque, dans la rue, dans le taxi, partout vous trouvez. Lorsque les gens vont essayer de vous énerver, de vous euh, euh, pressurer afin de leur plaire, vous voyez que ce qu'ils demandent n'est pas selon la volonté, n'est pas selon la parole de Dieu. Certains vont le faire calmement, certains vont le faire méthodiquement, certains vont essayer de fléchir et de, se soumettre aux maximes du monde. Certains vont le faire violemment et de façon ténace. Mais vous allez centrer, vous allez, vous allez, vous allez centrer votre pensée, concentrer votre cœur sur Dieu seul. C'est pourquoi Enoch a réussi et été enlevé. Alors il avait ce le témoignage de plaire à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi pour le salut, la foi pour la sanctification, la foi, la foi pour un changement de Dieu, euh, un changement de vie, un changement de cœur, la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quoique Dieu soit invisible, il est là. Il est présent là. Quoique vous ne puissiez pas le voir de vos yeux naturels. Cependant, Dieu vous voit, il vous connaît, il sait, il connaît tout ce que vous faites. Il voit tout acte euh, oisif, il voit toute parole oisive, il entend et connaît toute interaction oisive. Alors, c'est euh, euh, en cela qu'il dit, même que je ne puisse pas le voir, il me voit, il me connaît, il m'évalue, il pèse tout ce que je fais. C'est avec cet esprit que Dieu est toujours là. Il est le rémunérateur, il est le juge. C'est avec cette foi-là qui nous pousse, qui nous garde à nous focaliser sur lui, à le regarder à tout moment, à chaque jour, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui n'arrive pas, advienne qu'on pourra, et dit, sans la foi, or sans la foi, la foi qui se focalise sur Dieu, la foi qui a l'attention et l'affection portée sur Dieu, la foi qui garde votre intégrité, sachant bien que, quoi que ceci arrive, je ne comprends pas, cependant, je garde mon intégrité au Seigneur. La foi qui vous fait avoir la confiance en Dieu à tout moment, qui vous fait dire que, quel que soit, ou que ce soit le lieu, je vais me confier à Dieu. La foi qui vous garde dans la sainteté de vie, dans la sainteté du cœur, tous les jours de votre vie, à tout moment de votre vie. Ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est là, il est proche, il est présent. Quoique invisible, il est toujours là, il vous suit partout il voit, il connaît, il peut dire tout ce que vous croyez. Vous croyez que Dieu existe et qu'il est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la foi qui lui plaît et c'est la foi qu'il veut que nous ayons pour vivre à tout moment afin que notre marche, notre parole, notre interaction, notre association notre vie, le temps que nous, que nous passons, ou l'argent que nous dépensons, notre association, adhésion, affiliation au Seigneur, plaise au Seigneur à tout moment. C'est ce que le mais qui ne plaise pas au Seigneur. Nous allons voir euh, deuxième partie, deuxième point, prêcher l'évangile salvateur en temps ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Paul était unique, il était particulier, spécial. L'évangile lui a été donné, lui a été révélé par Christ. Il a dit que cet évangile, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, l'homme d'un statut spécial, l'homme d'une école euh, de pensée spéciale, l'homme d'une autorité donnée, l'homme d'un pouvoir donné, l'homme de tout niveau. Je n'ai pas dessus ceci d'un homme. de la tradition des euh, Juifs, de celle de, des pharisiens ou du Je, ce n'est pas appris. Ce ne sont pas les premiers apôtres qui l'ont appris cela, mais il a dit, mais pas une révélation de Jésus-Christ. Il disait aux Galates et nous dit que s'il désobéit à l'évangile, que, que s'ils désobéissent à l'évangile que lui Paul prêche, alors ils ne lui désobéissent pas, ils désobéissent à Jésus-Christ qui lui a révélé cet évangile. S'ils rejettent et négligent l'évangile que l'apôtre Paul prêche, il ne rejetait pas Paul, il ne rejetait pas, ne négligeait pas Paul, il rejetait et négligeait Paul. Qui a, il, et négligeait Jésus-Christ qui a révélé cela à Paul. S'ils mettent l'évangile dans la boue et ils pataugent cela, alors, et il déchire l'évangile comme une paperasse, alors il ne déchire pas le message de Paul, il déchire et il déchire le message de Jésus-Christ. Comment pourrait-il professer être sauvé par Christ et négliger le message de Christ Comment pourrait-il professer être transformé et changé par Christ et en même temps dénigrer, minimiser, mettre dans la boue et piétiner le message venant de Christ et dire que ce message, je ne l'ai pas reçu d'un homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais pas une révélation de Jésus-Christ. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un, la révélation de l'évangile, la vérité venant de Christ. 2. La révélation par Dieu la rédemption par Dieu enseignée à travers Christ. 3. les bénéficiaires de la grâce transformés par Christ. C'est ce que l'Évangile fait. Voilà la première partie. La révélation de l'Évangile, la vérité venant de Christ. Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3. Verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du, du, du, mystère de Christ. Cela lui a été révélé, donné, verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres de Dieu, l'évangile salvateur de Christ, pour recevoir une nouvelle vie. Une nouvelle créature cette puissance de Dieu, cette puissance au travers de la grâce, cette puissance pour la piété que Dieu lui a donnée, maintenant il a dû la révéler aux autres. Il a dit que toutes ces choses, que toutes ces choses étaient cachées dans les générations passées, mais ce n'est pas connu aux hommes. Maintenant, c'est révélé. Maintenant, il n'a pas été manifesté au fil des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 6 nous dit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 7. Donc, il a été fait ministre. Dieu a créé Dieu a créé l'homme. Dieu fait un homme d'un ministre. Dieu a créé le ministre. Dieu a créé les hommes. Dieu a créé les ministres. Dieu a insufflé en l'homme euh, le souffle et l'homme est devenu un être vivant. Dieu a insufflé son esprit en l'apôtre. Il est devenu un serviteur de Dieu. Et dit que je suis fait ministre selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée par la puissance de Dieu. Et que ceci n'est pas une capacité naturelle. Ceci n'est pas oui, la, la constitution naturelle de Christ. Ceci n'est pas la gêne, eh, la, génétique, les gènes de son père, ou bien la formation reçue par de, de Gamaliel ou bien d'une autre personne. C'est l'efficacité, l'efficacité de sa puissance en moi. Il peut le faire la même chose pour vous. Que la puissance de Dieu agisse efficacement en vous au nom de Jésus. Paul n'est plus. C'est vous qui êtes ici ce jour la même grâce, la même habileté, la même force, la même puissance, la même habileté que Dieu a donné à Paul en son jour, en son temps, pour prêcher l'évangile aux, hommes. Les gens sont les mêmes. Ils sont pécheurs. Les gens sont les mêmes. Ils sont endurcis. Les gens demeurent les mêmes. Ils sont mondains. Les gens demeurent pareils. Ils sont meurtriers dans la religion. Et ce que Paul a, a confronté en son jour, vous confrontez la même chose aujourd'hui et Dieu a dû lui donner la puissance, la force, l'habileté, l'esprit, l'autorité, l'onction dont vous avez besoin les mêmes. Il l'a fait pour lui, il le fera pour vous. Voilà le verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il le fera pour nous, pour chacun de nous. Allons au Romains 1, Romains 1, Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la, la peur qui fait que les gens ont honte, ils ferment la bouche comme la, mort, la mer morte. Elle reçoit des autres fleuves, mais elle ne donne pas. C'est la crainte des hommes qui fait trembler devant les hommes et ils ont honte. Il est exact un homme pas dessus Dieu qui... Alors, il est exact ce que les gens peuvent faire au-delà de ce que le Dieu Tout-Puissant peut faire dans notre vie. C'est ce qui fait que les gens ont honte. Mais Paul a dit, le Seigneur m'a rendu visite. Il m'a touché, transformé. Il a secoué tout ce qui est ébranlable de ma vie. Et maintenant, je n'ai pas honte, car je n'ai pas, point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Allons à la deuxième partie ici. Deuxième partie ici, c'est la rédemption par Dieu enseignée à travers Christ. Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par, la, sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifiés par la grâce, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, c'est-à-dire le sang de Christ. Qu'est-ce qui peut ôter, laver mes péchés Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut ôter la tâche Rien d'autre que le sang de Jésus. Et qu'est-ce qui peut ôter la faiblesse humaine, la dépravation humaine, la nature humaine Qu'est-ce qui peut ôter cela de nous Rien d'autre que le sang de Jésus. C'est le, le, le sang, c'est le sang qui expie nos péchés. C'est le sang qui nous lave, qui ôte nos péchés et qui annule le jugement qui, doit, qui, qui planait sur nous. Et c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime, victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa justice, afin, dis-je, 26, de montrer sa justice, c'est-à-dire dans le temps présent, en ce temps-ci. Le temps passé n'est plus dans le temps présent, dans chaque génération. Voici le, le sang de Jésus continue de laver plus blanc que la neige, le sang de Jésus peut toujours nous laver, nous purifier comme cela a lavé les gens du passé. En ce temps, dans le temps présent, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Nous allons à la troisième partie ici, les bénéficiaires de la grâce transformés par Christ les bénéficiaires de la grâce, on reçoit la grâce de Dieu et cette grâce de Dieu transforme notre vie. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Quelle est la réponse Loin de là, verset de loin de là. Nous qui sommes morts au péché, morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché Le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous sommes baptisés en sa mort. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. 4 nous parle de la nouvelle vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aurions, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Les bénéficiaires de la grâce de Dieu sont si transformés par le Seigneur que maintenant nous marchons en nouveauté de vie. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que nous ne soyons plus assujettis, asservis au péché, pour que nous ne, nous ne soumettions plus une partie de notre vie, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, qu'aucune partie de notre vie ne soit soumise au péché, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 11. Verset 11 dit, Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. nous, sommes, nous bénéficiaires de la grâce de Dieu parce que notre vie est transformée, changée par le Seigneur lui-même. On va la on va au troisième point, le troisième point, c'est personnifier la même grâce, séparée à Christ. On va au Galate. Galate 1, verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, dans la religion juive, comment je persécutais, je persécutais à outrance et ravageaient l'église de Dieu. Je croyais qu'ils avaient tort, je croyais avoir raison et j'avais abandonné mon, ma fonction, ma profession de fabriquer des tentes. Je me suis donné un, un travail à plein temps pour persécuter l'église, ravager l'église. J'ai passé tout mon, toute ma, tout mon temps, toute ma vie, tous mes contacts, tout a été utilisé pour poursuivre l'Église, persécuter l'Église, jusqu'à ce que je, jusqu'à ce que l'Église soit ravagée. Regardez ce que la grâce de Dieu peut faire pour transformer un homme méchant, blasphémateur, un homme malfaiteur, meurtrier, pour le transformer en un homme qui prêche maintenant l'évangile qu'il avait persécuté verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Voir ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu. La même, grâce peut nous être donnée que nous sommes totalement transformés, changés et que nous séparons de ce qu'on était dans le passé. Et le verset 15 dit, « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, verset 13, de révéler en moi son Fils, tout d'abord, il m'a donné la grâce venant du Père, venant du Fils du moins, le Fils de Dieu, de révéler en moi son Fils, de, à tous les gens autour de moi. Il a révélé cette grâce de Christ. Il a, il m'a révélé, il a révélé cela en moi. Et de révéler en moi son Fils, de révéler en moi, de, de révéler en moi, de révéler en moi et de révéler à moi la révélation de Christ en tant que sauveur, Seigneur, cela m'a été révélé et de révéler son fils au travers de moi, afin que j'annonce parmi les païens. Alors, voyez, à tout le monde, il a révélé le fils en moi, et il a révélé le fils à moi, c'est-à-dire au travers de moi, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je le consultais ni la chair, ni le sang. Aussitôt que l'évangile m'est parvenu, et la révélation du Fils m'est parvenue, je ne consulte, je ne prends aucun, je ne, je ne prie aucun, euh, contact avec l'homme. Je l'ai reçu de Dieu et j'ai avec ça aussitôt. Il y a des gens qui ne sont pas des hommes qui prennent leurs propres décisions. Ils vont essayer de prendre une décision. Ils vont regarder comment ils vont, comment ils vont se sentir, qu'est-ce qu'ils vont penser, comment ils vont juger ceci, comment ils vont approuver ceci, comment ils vont l'embrasser. S'ils voient que les gens se renfrognent contre cela, le pharisien se renfrogne comme cela, le saïdrin n'est pas content de cela, ceux qui lui ont donné la lettre d'autorité d'aller arrêter les chrétiens à Damas, alors ils se renfrognent contre le changement et la transformation, alors ils vont se calmer, ils vont se refroidir que je veux courir, mais les gens se renfrognent, donc je ne peux pas courir. Il a dit, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Même sa propre chair, sa pensée le dit, mais qu'est-ce que tu essaies de faire Est-ce que tu sais la persécution que tu auras Est-ce que tu sais que les gens qui sont déjà là, dans l'église du Dieu vivant, tu fais partie des persécuteurs et tu sais ce que la ce que la, tu sais la persécution que tu auras. Il dit que je n'aime même pas consulter ma chair. Dès que la chose m'a été révélée et que cela est révélé en moi et au travers de moi, j'ai couru avec ça. Je prie que cette, spontanéité et, cette consécration, Seigneur, que le Seigneur nous l'accorde. que vous ne craignez rien, que vous ne craignez personne. Et que l'évangile de Christ, l'évangile transformateur de Christ qui vous a été donné, et qui a été donné pour transformer votre vie lorsque cela vous a, vous a révélé. Alors, ce ne doit pas être une conférence pour faire contact avec la chair au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points ici. Les religieux insensibles à caractère sans grâce dans le péché. Numéro 2. La repentance indispensable pour une conversion glorieuse par le Sauveur. Numéro 3. La réponse immédiate à l'appel de Dieu au service. Voilà la première partie ici. Les religieux insensibles, à caractère sans grâce dans le péché. Voyons encore cela. Galates 3, 13. Vous avez su vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite euh, dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Christ. Il ne persécutait pas l'édifice, mais les gens, les hommes, les femmes, les enfants, les filles, les garçons, tout le monde qui, quiconque professe Christ est le sauveur ou son sauveur, il était insensible à leurs cris. Il était insensible à leur douleur. Il était insensible à leur souffrance. C'est ce que la religion fait. La religion sans la grâce, sans la justice, sans la tendresse, sans la consolation de l'esprit, sans que les d'affection. C'est la religion. Oui, la religion, oui, les, les, les religieux insensibles à caractère sans grâce dans le péché. Si quelqu'un peut torturer, punir, si quelqu'un peut châtier, si quelqu'un peut devenir violent et occasionner la douleur de quelqu'un, pas seulement à un enfant de Dieu, à tout le monde, comme les gens pleurent, comme les gens sont sans aide, comme les gens perdent leurs biens, la personne agit pour la religion et cela, il ne s'en soucie pas. Alors, c'est une religion sans grâce qui conduit en affaire. Et verset 14 dit, et que, et comment, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, les gens qui étaient vraiment, qui, les gens qui ont embrassé vraiment la tradition, non la justice, non la vérité de, de l'évangile, non la puissance salvatrice de l'évangile, mais des gens qui embrassent la tradition et il peut même, il peut même affamer un enfant, il peut même faire perdre à l'enfant son sens de vivre, il peut même faire perdre ou pousser un enfant, un homme, une femme de désirer la vie, de désirer la mort au lieu de la vie. Parce qu'il embrasse une tradition donnée. Ces gens ne sont pas sauvés. Ils croient avoir raison, mais ils ont tort. Et s'ils ne se repentent pas, si Paul ne s'était pas repenti, il serait allé en enfer. Je prie que le Seigneur lui-même ait pitié de nous, que nous ne défendions pas la religion au détriment et au châtiment et au meurtre des autres autour de nous au nom de Jésus-Christ. Je dirais Amen. Voyons 1 Timothée 1, 1 Timothée 1, 13 en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, maintenant il a reconnu qu'il faisait mal aux gens, il blessait, blessait les gens, il a blessé leur fait, leur foi, il leur a poussé à, il les poussait à blasphémer, il les obligeait à blasphémer, il les fait, il les faisait fuir leur maison, il les poussait à, à fuir vers les villes euh, étrangères. à ce temps, il était insensible. Et ce qui dit ici que euh, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un, persécuteur, un homme, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Finalement, il s'était repenti. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse Le Seigneur lui a montré ce qu'il veut qu'il fasse. Il a fait cela. Le Seigneur a eu pitié de lui. Puisse le Seigneur, le Seigneur nous accorder miséricorde au nom de Jésus-Christ. On voit la deuxième partie ici. Deuxième partie ici. La repentance indispensable pour une conversion glorieuse par le Sauveur. Une conversion glorieuse par le Sauveur. Acte, chapitre 19, acte 19, 30. Et à se repentir. Saul ou Paul a fait tout ce qu'il avait mots est la voix Il croyait que la tradition des Juifs, des Juifs est la voix Et ceux qui embrassaient Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, le sacrifice final, notre substitut, celui, celui qui suit Christ et les gens qui se détournent de leur péché et qui se, et qui se détournent de la religion juive et qui se tournent vie, il croyait qu'il avait tort, il était ignorant. Mais lorsque le Seigneur lui est apparu pour dire, « Sol, Sol, pourquoi me, passe, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur lui a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur, il te sera dur de... Il te sera dur de, de te faire du mal. » il te sera, dur de mettre tes pieds contre les aiguillons. J'allais à la mauvaise direction, mais je ne savais pas. Alors c'est la repentance, c'est cette soumission au Seigneur qui l'a amené à la conversion et d'être une nouvelle créature en Christ. C'est cette nouvelle vie. Et maintenant, la même chose nous arrive. Lorsqu'on se repent, lorsque nous détournons, je croyais avoir raison en luttant contre la voie de la croix, je croyais avoir raison lorsque je, je luttais contre la seule voie qui mène au ciel. Je croyais avoir raison lorsque je combattais contre la voie de Christ. Mais maintenant, je suis, je me je m'en détourne. C'est ce détour qui amène la rédemption à notre vie, une nouvelle vie. Cela fait de nous une nouvelle créature en Christ. Le Seigneur oublie par cela le passé, et puis une nouvelle vie commence. Alors, il exigeait cela, il a exigé, cela de Paul qui est devenu. Il a exigé cela de Saul qui est devenu Paul. Il exige cela de vous, de tout le monde qui suit la voie du Seigneur. Voyons encore. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tous les hommes, tous les hommes dans chaque génération, tous les hommes aujourd'hui, tous les hommes autour de nous, tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Verset 31. Parce qu'il parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et puis, acte 20, acte 20, verset 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Rien. Oui, la repentance est profitable aux pécheurs. Le pardon des péchés est profitable à celui qui vient à Christ. La foi en Christ est profitable à toute personne qui vient quoi, pour le salut du Seigneur, pour la rédemption du Seigneur et la nouvelle vie. Si quelqu'un si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, cela est profitable à tout homme. Et vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je marche par la foi, je vis par la foi. Je me suis engagé au Seigneur comme les gens qui, qui, nous, qui nous ont précédés, qui n'avaient pas La parole de Dieu, toute la parole de Dieu euh, donnée par l'Esprit de Dieu est utile, est profitable en toutes choses. La vous ai enseigné publiquement dans les, dans les paroles dans euh, la prédication publique ou, euh, privée, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs quoi et aux Grecs la repentance envers Dieu. La, la repentance envers Dieu, c'est indispensable. Un homme religieux, une femme religieuse, tout homme, toute personne qui s'est vendue profondément dans la religion qui travaille pour Dieu sans le salut, toute, femme qui s'approfondit dans la religion, mais qui ne connaît pas Jésus, le Sauveur, pour le salut du Seigneur. Et toute personne maintenant doit se repentir et avoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 3 ici. C'est la réponse immédiate à l'appel de Dieu au service. Nous allons au Galates chapitre 1, verset 15. Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, qui m'a appelé à me, à, repentir par sa grâce. Il m'a appelé à la foi en Christ, tout par la grâce. Il m'a appelé au salut, tout par la grâce. Il m'a appelé à la sainteté de vie et à la sanctification dans mon esprit. Tout est par la grâce. Il m'a appelé au service, par la grâce. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, pour cet objectif, lorsqu'il lui a plu maintenant de m'appeler par sa grâce, dans le haut verset 16, de révéler en moi son Fils. Révéler son Fils, il révèle son Fils à moi, il révèle son Fils en moi, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair, ni le sang. Il a obéi au Seigneur, aussitôt. Il a obéi au Seigneur, promptement. Il a obéi au Seigneur, sans consultation, en demandant ceci, cela. Je vais être sauvé, qu'en penses-tu Qu'est-ce que le, pécheur va penser qui n'est pas sauvé, lui-même Je veux me consacrer complètement au Seigneur, pleinement au Seigneur. Qu'est-ce que dis-tu Qu'est-ce qu'il va dire Lui ne l'a pas fait. S'il pense bien à cela, il va le faire. Pourquoi tu le demandes Je veux suivre le Seigneur. Je veux me livrer au Seigneur sans rival. Je veux que le Seigneur soit numéro un dans ma vie, dans mon obéissance, dans mon style de vie, dans mon aspiration, dans mon engagement. Je veux servir le Seigneur, le Seigneur, sans regarder de gauche à droite. Que penses-tu Pourquoi tu leur Qu'en penses-tu Pourquoi tu leur demandes Ils ne peuvent pas te donner la vraie réponse. Regarde à l'intérieur de, toi-même. Voici ce que je veux. Toute ma vie, les détails de ma vie, tout, tout, tout moment de ma vie, tout tout que j'ai, tout ce que le Seigneur m'a donné, je vais tout lui consacrer. Tu ne demandes personne. et dit, aussitôt, son obéissance est prompte, une obéissance explicite, une obéissance claire et nette, que tout le monde pourrait le voir. On peut dire que cet homme, ce n'est pas qu'il change un peu, on peut voir le changement, la transformation la, la conversion qui est totale et complète, entièrement parfaite. Et aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Acte 26. Acte chapitre 26, verset 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'était tout pour lui. Je suis Jésus. Alors il parlait d'en haut, il parlait du ciel. Il savait que ceci ne serait d'autres personnes que le Christ ressuscité pour notre justification. Et le verset 16, le Seigneur commence à lui parler, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple que ne t'en fais pas. Des gens vers qui je t'envoie, ils pourraient se présenter euh, terribles, comme des géants, tu pourrais se présenter comme une, sauterelle, qui qu'elle soit. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des gens vers qui je t'envoie. 18. Tu dois aller là-bas afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'elles passent des ténèbres à la lumière. C'est ta responsabilité. C'est ce à quoi je t'appelle et qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Maintenant le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté en un moment donné, à tout moment, je n'ai point résisté à la vision céleste. Verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance. Il n'a pas enseveli le message, il n'a pas modifié, altéré le message, il n'a pas adultéré le message, il n'a pas dilué le message. Et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Acte 16, 9. Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours nous Voilà le verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt, aussitôt, au commencement de sa vie chrétienne, au commencement de sa conversion, au commencement de son salut, aussitôt, et tout au long de sa vie, lorsqu'il marche avec le Seigneur, si le Seigneur lui révèle quelque chose, va, passe à Macédoine, viens à Macédoine et aide-nous. L'obéissance prompte là ne l'a pas à, Une obéissance inébranlable prompte ne l'a pas délaissé. Aussitôt, ce mot aussitôt n'a pas, euh, n'a pas abandonné sa vie chrétienne, euh, sa consécration chrétienne, son service chrétien tout est intact. Aussitôt, aussitôt, à nous, aussitôt, à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur nous a révélé aujourd'hui comment l'apôtre Paul a reçu l'évangile et sa consécration était sur Dieu et non sur l'homme. Il n'avait pas peur de l'homme, ce que l'homme peut faire, ce que l'homme va dire. Il a dit qu'il n'a pas consulté il n'a consulté ni, ni la chair ni le sang. Comme j'ai reçu la révélation, je la donne. Alors nous transfère la même chose. Il vous révèle la vérité de l'évangile, la puissance transformatrice de l'évangile, la grâce qui vient dans l'évangile, la justice et la rédemption qui viennent par l'évangile. Et il nous a montré l'évangile de l'apôtre Paul. Et le Seigneur veut que par la même grâce, la même force, la même révélation, que nous nous levions et que nous recevions et que nous embrassions l'évangile et que nous allions le partager aux autres sans crainte, sans faveur, sans timidité, sans tremblement, mais avec le courage de l'Esprit de Dieu que nous allions déclarer le même évangile et Dieu qui l'a soutenu va vous soutenir. La même puissance qui l'a soutenu va vous soutenir. La même grâce qui lui était suffisante vous sera suffisante. Et, le même empressement qu'il avait en défendant l'évangile, en déclarant l'évangile, en soutenant l'évangile, le même empressement, le Seigneur vous l'accordera au nom de Jésus-Christ. Obéissez au Seigneur et non aux hommes. Oubliez les hommes. Minimisez ce que l'homme peut faire et, et magnifiez le Dieu du ciel et cette puissance du Dieu Tout-Puissant ne fera pas défaut dans votre vie, ne fera pas défaut dans ma vie, ne fera pas dans ma vie. Puisse le Seigneur soit avec vous. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur que Seigneur, j'accepte cela. Je reçois cela. Fais-le dans ma vie. Tu as aidé Paul. Aide-moi de même, Seigneur.